iso muni-muni karepe disayang orang anti bagi ati nanging piye meneh ati kuwe sumeleh nek gelem yo ngene ra gelem yo dasare atiku iki wis kaya ngene timbang loro ati mending kowe lunga wae Ana sing bujuk bojo karo wong loro kudu dilakoni senajan ati nelongso sing sabar nerimo nganti tekan dodo ora mung karo sabar ning aja nganti suloyo ora rene pena ora rene pena nganti ngelu dodo lara ning jero awak wis pancen nasibe kudu laku wong telu ya ganti duwe loro padha wae gawe ngeluh Sang for them button up Sang set the no Sang set the no Got with some fun Got